Thank you. Leute wissen genau, wovon ich hier rede. Viele Freunde haben mich auf dieser Welt enttäuscht. Ja. Ich hatte keine Wahl, darum hab ich sie verscheucht. Ja. Mach die Scheiße laut, deine City wird verseucht. Ja. Ich brauch nur einen Reim und die Chires werden feucht. Uh. auf Kusch ein Split. Cool hoch, nimm auf Co, Allah, no limit. Allah, deal den Shit, smoke den Shit. Teil das Grün auf Papier und stopf die Packs damit. Hol die Papers und den Tabak, roll auf Kusch ein Split. Cool hoch, nimm auf Co, Allah, no limit. Allah, deal den Shit, smoke den Shit. Teil das Grün auf Papier und stopf die Packs damit. Hol die Papers und den Tabak, roll auf Kusch ein Split. Cool hoch, nimm auf Co, Klopapier und stopf die Packs damit. Hol die Papers und den Tabakroll aus Kusch 1 Bliff. Kurs hoch, nimm auf Koala, no limit, Allah.